Следующая деталь а, позиции 7 бандаж строится так же, как и предыдущая. Единственная разница это материал вместо стали здесь резина. Редактируем материал. И вместо простой углеродистой стали ставим резину. Сохраняем позиции 0,7. Да, бандаж.